zo su te chunama su shesu vu sa za ti he helama haba tsuni ha tamile mine kwa funama yani Say 明日 是最初是对主那么是些是。